Vamos a hacer este. Estamos este aquí por segunda vez y ante la fuerza de asesoría vamos con ustedes. Asesoría que llevan los empresarios Javier Rey y Javier Álvarez. Esta asesoría ser un valor de 3.000 euros como compañero de esta de la CNT. 3.000 euros de deuda para obligarle a nuestra compañera. que aplicar para así pagarle menos. Nos estamos aquí defendiendo a nuestra compañera y reclamando que se pague justicia, reclamando con tan simple como que se le pague a nuestra compañera por hacer trabajo. Javier Rey, y Javier Álvarez, asesoría estamos con Quisés, bajados de rebeles, mientras no paguen los 3.000 euros que deben, a así aquí se tira no nos cansamos, tenemos mucha fuerte estamos aquí. Ya estuvimos la semana pasada. Enviamos muchos días más, De este cabrón, este es nuestro María Rey, Javier Álvarez, la asesoría estamos con Quintet, No me entra en razón. Si no pasan aquí seguiremos. Javier Rey, Javier Álvarez, asesoría estamos con Quintet, Pagamos 3.000 euros que